大家好，今天我们来分享第三十五个技巧：看尽一口深井，看尽一个井，不要有任何思想，继续看，一日复一日，一月复一月，只要去到一口井的旁边，深入的看，不要有任何思想在头脑里面移动，只要静心冥想，那个深处变成跟它合而为一。 继续静心冥想，有一天我们的思想就会不复存在。它随时都可能发生。突然间，我们将会感觉到，在我们里面有同样一口井，同样的深度，然后会有一种非常奇怪的感觉来到我们身上。我们将会觉得充满的惊奇。庄子跟他的师父老子。 正在通过一条桥。据说老子跟庄子说：“记住这里，继续从这座桥往下面的河流看，直到河流停止，而桥开始流动，然后来找我。河流在流动，桥从来不流动。但是老子给了庄子这个静心，在这这座桥上等待。据说。” 他在桥上搭了一个茅屋，然后就住在那里。好几个月经过了，他会只是坐在桥上往下看，看看什么时候河流会停止，而桥会流动。然后他就去找师傅。有一天，他发生了，河流停止了，然后那座桥开始流动。它怎么可能发生？如果思想完全停止。 那么，任何事情都有可能，因为它固定在思想，而那个思想说河流是流动的，桥是静止的，这只是相对的。爱因斯坦说，物理学说每一件事物都是相对的。我们在一辆火车上旅行，一辆快速上的火车会有什么事情发生？树木会流过，他们会跑过。 如果那辆火车真的很顺，我们有没有感觉到火车在跑？我们只是透过窗户在看，那么我们会觉得是树木在移动，而不是火车。爱因斯坦曾经说过：，如果在空间里面有两辆火车，或是两个太空船，以同样的速度在并肩在跑，我们将不会感觉到它们在移动。 继续静心，又静心。庄子了解到，每一件事物都是相对的。河流在流动，因为我们认为桥是静止着，桥也在流动。在内在深处，在这个世界上，没有一样东西是静止的。原子在移动，电子在移动，桥的内在经常在移动。每一样东西。 都在流动，桥也在流动。庄子一定有瞥见到桥的原子机构，他在那里等了又等，然后那个固定的头脑消失了，然后他看到那座桥也在流动，那个移动非常快速，因此在比较之下，那个河流就变成静止的。他跑去找老子，老子说：“很好。” 现在不要问我，那件事已经发生在你身上，到底发生了什么？没有头脑发生了。在这个技巧里，在一口很深的井旁边，很稳定的看进它的深处，直到那个不可思议的。当我们觉得充满了惊奇，当那个奥秘降临到我们身上，当头脑。 不复存在，而只是奥秘，一种奥秘的气氛。那么，我们就能够知道我们自己。好了，那今天就分享到此。